até o Colegio de Doira, só que antes de cerrar a xanta aquí da zona, pois viña facer hasta entrar a eso. A situación na que se encontra o colegio, a verdade que me dá bastante pena velo así tan abandonado, tan, non sei. O motivo polo que non está que está abandonado é porque porque non hai xente que non hai nenos que viñan ao colegio. Vai tudo pasar Román. Claro. Os centros de Donís e de Doiras actualmente xa están pechados. E volven estar todos os alumnos aquí, pero actualmente no curso actual en torno a 50 alumnos. Chegou a ter máis de 300 alumnos en algún momento, eh, decir que, que bueno, isto é producto da, da despoblación progresiva da montaña, Sí, nos estudiamos aquí eh, recordo que cando era nena había moitísima máis xente na miña evolución a, a través dos, dos distintos cursos polo colegio fun notando como a cada 10 anos iba menguando, sobre todo notábase moi ben eh, cando íbamos comer todos xuntos ao comedor como iba menguando o número de mesas ocupadas. Que estuvera a ver tu ayer mellor aos pequenos pa... porque é moita paliza de autobús que igual algún ten casi unha hora de, de trayecto desde que vai ao colegio a que chega a casa E no San Román, aquí pois tería igual 20 minutos ou 15. Sí. Claro, queremos é que a administración correspondente faga unha discriminación positiva con co, cos alumnos que viven nesta zona. Isto quere decir que non teña eh, conta criterios numéricos a hora de manter postos de traballo, especialidades, etc., senón criterios de calidade e, repito, unha discriminación positiva para que estes alumnos, en realidade, teñan a mesma igualdade de oportunidade co resto dos alumnos. Xente nova, nada, cero. ides a facer? Agarrarvos a catro vacas por aí e, e vía, outra cousa non hai. Home, vamos a ver, eh, sin ser ilusos, é certo que Cervantes está nunha situación crítica, pero creo que non debemos de ver eh, ser negativos, porque si vemos que Cervantes morre, morre, morre, eu creo que acaba morrendo. entonces debemos luchar para evitar, porque non podemos ver o vaso vacío, hai que verlo medio cheo sobre todo tamén para sentirnos ben, porque si, si, si tú como te vas a sentir nunha zona que está morrendo, que cada vez hai menos, que só hai enterros, que tal, se si te deixas caer nese pesimismo, eu creo que te mueres. É máis difícil xuntarse aquí, porque claro, eu sou o único do pueblo. si que te queres xuntar por pois, nunha festa, no, nas clases de música, eh, tamén que montamos un fútbol non é por, por ganar nin por perder, é por pasalo ben entre todos. No Faval despois tú estás solo, pero tamén a xente, a xente maior é con, tamén con quen mellor se pasa. A veces polas tardes no Faval vou a, onde os meus veciños e empezamos a cantar cancións e pásase moi ben, xa cho digo, e despois ten máis libertad andar ca bici tamén ou tocando a gaita podela tocar en todos os sitios, que sempre te han de felicitar, agradecer por tocar a gaita. A Solina e eu, bueno, nos gustanos moito andar, efectivamente, entonces nos todos os domingos vamos a andar. Entonces unha das veces que íbamos a andar dixemos, jo, pois porque estas rutas que nos vamos ir igual, teñamos xente ou non, nos os domingos a 10 salimos. Por que non poñemos carteles? E se si ven xente, ven, e se non vamos igual. Música antes, eh, fui socia de, da cooperativa Ancara do Meu. Facer actividades de, do que facíamos nas nosas casas o día a día, e dependendo da época do ano. Pois eh, é unha incógnita sin resolver, non sabemos se foi por, por culpa, por falta de publicidade, ou que non nos enfocamos ben, máis ben a dos fillos, non? Eu ajudo isto que, no, no que poido, entendes? Pero foi unha idea de, de os fillos. A zona do San Estamel é máis oscura, a, tema, a mel dos Ancares é un tema máis oscura, unha mel moi boa e, en principio, pois, no momento eu creo que todo pola zona do Perico dos Ancares ten moita salida. Pois primeiro, dallas a guarda cuadra, se teño, que casi sempre teño as mínimas, e despois pois, ir ver algunhas, algunha finca por aí, ou cambialas, ou, ou levarlles agua, que agua en poucas fincas hai que levarlles agua, ou vir outra, despois outro días pois, ou sacar porín, sembrar abono, facer un mantenimiento, pois facer algún cierre por aí, polo menos anca sea poñelles o pastor eléctrico, ou vai sobrevivindo, entra a horta e por aí <laughs> patacas que botamos e algo de, algo de marisco de cortello que tamén cebamos cochos e tal, e todo iso é para ir aguantando de momento. A juventud pois teria que saber un pouco o que quería, non? Se quere dedicar un pouco á apicultura, a ver, ou a ganadería, ou poñer algo de turismo, casas de turismo rural, que tamén sería unha, unha cousa das socios que para o que non se marchara. É que unhas poden ser complementarias das, das, das outras. A ver, se ti tens unha casa de turismo rural, Tú podes ter unha, unha, turi, unha casa de agroturismo, por exemplo. Podes ter unha actividade agrícola ao mesmo tempo desenvolver unha actividade de turismo rural, pero que te impliques nela. Non podes ter unha, unha casa de turismo rural para que che veña alguén a dormir o fin de semana para sacar un tal. Non, pois podes organizar cousas incluso para nenos, para colexos, para excursións, que lles ten que gustar, como todo, non? Unha cousa de que empezas, pois ten que gustar, porque se fais unha cousa que a contragusto non che vai, non che xa non che vai a salir ben. Eu creo que a xente que aquí que se debería abrir, os que teñen a posibilidade de poder facer eso, visitar outras zonas, comparar e ver que hai sitios que non son tan bons como isto, e o teñen. Bueno, pero é que agora a xente que, a, é que agora a xente que sodes nova da hora, sodes os que tedes que tamén ter iniciativas. Gústame moito máis vivir aquí, a xente, o paisaje, e, e sinteste máis libre, eu que dicía antes, que é máis... Cosa que digo que en Lugo como que non podes berrar. E aquí sí, e aquí pois ten moita máis libertade. É verdad que temos moito patrimonio, non moi ben cuidado, porque eh, nos tampouco o valoramos. E se nós eh, empezamos a valorar todo este patrimonio e a mellor forma de valorar é dalo a conocer. Entón, se tú o das a conocer, pois cada vez valoras máis, vai vir máis xente, vai haber máis cartos da administración para conservar, entonces eso sería unha maneira de potenciar o turismo, a zona, Cervantes, unha delas. De potenciar é que viña xente, porque efectivamente un dos maiores problemas de Cervantes é que non temos xente. Antes no curso pola mañá decías que fai falta a Cervantes, eu estaba pensando xente. Entonces, eh, si tú empezas a potenciar, a dar a conocer, vai vir xente que a lo mejor se queda, uns iránse e a lo mejor outros se quedan aquí, teñen fillos, e, eh, e crean vida, e alegría, e vamos, todo eso. Sería o Sería mellor vivir en Cervantes porque en Lugo a verdade é que é bastante máis aburrido. En Cervantes gustaría pois ir traballar si sí, en Lugo, pero ou noutro sitio, pero ir de todos os días é eh, así, si non é tanto tanta molestia, pero eso sí, nos fines de semana en no brao, se teño claro, virei aquí en Semana Santa, cando poida virei aquí, e despois xa cando me jubile, pois sí, eso sí, que xa non teño que facer, sí, sí que vou virei aquí, bueno, eso espero, no futuro.